הסנפיר ביופיוס של ספידו הוא לא קצר מדי ולא ארוך מדי. יש לו גם את האלסטיות המתאימה על מנת להמשיך את תנועת הרגליים ברגע שאנחנו שוחים, וגם את הכוח והנוקשות כדי לחזק את מפרק כף הרגל ברגע שאנחנו עובדים דולפין. מאמנים רבים משתמשים בסנפיר גם כדי לנטרל את הפה לגוף התחתון, גם כדי לשמור על הגב התחתון כשאנחנו שוחים ללא רגליים, בעיקר כדי לעבוד על תרגילים מורכבים שאנחנו צריכים לנטרל את הרגליים ולעבוד על הגריפה, תפיסת המים, הרמת המרפק הגבוהה שלנו. שחיינים מהירים כמובן עובדים על מהירות מאוד מאוד מאוד גבוהה עם הסנפיר, דבר שאי אפשר לעשות ללא הסנפיר הזה. אז גם אלסטיות, גם כוח וגם ליהנות מסנפיר מדהים ואיכותי.